Dame la ciencia. Loco. Dos de dos en el party, yo estoy loco. Mezclo push, mezclo ice, yo estoy loco. No me importa nada, baby, yo estoy loco. Yo estoy loco, loco. Dos de dos en el party, yo estoy loco. Mezclo push y yo estoy loco No me importa nada, baby, yo estoy loco Yo estoy loco, yeah Buscan lastimarme Lo que les traigo son obras de arte Duro como un tanque Si algunos me buscan pueden encontrarme No pongo excusa Si estoy perdiendo yo salgo a ganarle Me pide poner los hechos porque quieren venir a ficharme Yeah Hace calor, baby, por ti me derretí Nunca dice no conmigo, siempre dice sí La tengo en mi casa bailándome en Animal Print Salgo por la calle y dicen como hago, que tengo la clase Las cosas acá no se dicen manito, las cosas se hacen Estoy para sacar dinero donde acá poco lo hace no se confundan, domina YouTube para poder pegarme Están esperando que caiga Pero no Sin participado en la vaina You know Mienten y hablan sus hazañas Son toy No digan nada, me agarra nada Fue cantor loco con el contado Me toparo Dejo el banco clausurado, eh, loco Dos de dos en el party, yo estoy loco Mezclo push, mezclo ice, yo estoy loco No me importa nada, baby, yo estoy loco Yo estoy loco, yeah, loco Dos de dos en el party, yo estoy loco Mezcla push, mezcla ay, yo estoy loco No me importa nada, baby, yo estoy loco Yo estoy loco, yeah Yo estoy loco Mami, te busco, no encuentro otro modo No he visto cadena, mami, loco, loco me tira, me tira, pero no conozco Yo estoy loco Mami, dame el double call Mueve el booty, muévelo Loco, loco, que estoy yo Booty loco